Hey, yo. دمعة البيت وكسينا شعور شبه شعور المحبين لا فحش يا هلا بك يا هلا في نور الحفل نور من تطل نوال وتضوي ايها الحفل ابتدى امك تهلي بزارك وتهديك السرور الفرح في طلتك بس وما يعرف مدى راح حتى الوصيفه Hey,